नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू युट्युबको च्यानल आर्ट के हो र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन चाहिँ क्यानभामा गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीहरू युट्युब च्यानल आर्ट भनेको चाहिँ के हो सो युट्युब च्यानल आर्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले माथितिर यसरी देख्नुहुन्छ यो मेरो च्यानलको नाम यो मेरो च्यानलको लोगो र यसको माथितिर एउटा भिडियो एडिटिङ र डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ च्यानल आर्ट भन्छ साइज अनुसार चाहिँ मोबाइलमा हेर्दाखेरि यही नै देखिन्छ तर तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजमा देखिन्छ टिभीमा हेर्दाखेरि अर्कै साइजमा देखिन्छ र यही डिजाइनलाई चाहिँ हामीले यो एरियाभित्र चाहिँ हामीले कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट सबै डिभाइसमा चाहिँ यो भिजिबल होस् भन्ने किसिमले हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो सुरुमा चाहिँ हामीले युट्युबमा च्यानल आर्ट जुन चाहिँ हामीले अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइलको एरियामा यो चाहिँ सेफ जोन भन्छ सो यो बाहिरको जुन चाहिँ पुरै एरिया चाहिँ टिभीको लागि हुने गरी र यो डेस्कटपमा चाहिँ हामीले यति एरिया चाहिँ देखिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ र भ्युएबल अन अल डिभाइस भनेको छ सो टिभीमा डेस्कटपमा र मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ यो चाहिँ एरियामा देखिने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेफ एरिया भनेको सो हामीले चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ हुने गरेर यो जुन चाहिँ एरिया छ यसमा चाहिँ हुने गरेर चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ यो एरियाको मेजरमेन्ट गर्नको लागि गुगलमा चाहिँ तपाईँले च्यानल आर्ट भनेर जानुहोस् र कति चाहिँ मेजरमेन्ट हो जस्तो कि यहाँतिर fifteen four six four two three भनेको छ सो यो चाहिँ हाम्रो सेफ एरिया हो यसमा चाहिँ टेक्स्ट लोगो चाहिँ हामीले हाल्दाखेरि अझै बेटर तरिकाले चाहिँ देख्ने गरिन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डको रूपमा पनि अरू चिजहरू युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ देखिँदैन तर एउटा सेफ एरियामा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ यो सेफ एरियामा fifteen four six into four two थ्रीमा चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र म क्यानभामा आउँछु र क्यानभामा आइसकेपछि यहाँतिर तपाईँले युट्युब च्यानल आर्ट भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोस् र तपाईँले युट्युब ब्यानर पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा क्लिक गरिदिँदा एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ र तपाईँले डिफ्रेन्ट टेम्पलेटहरू चाहिँ यो एरियाभित्र नै बनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ fifteen four six into four hundred twenty three so यसमा नि यही छ यसमा नि यही छ यसमा नि यही छ सो म्याक्सिमममा चाहिँ आर्टबोर्डमा यस्तै तरिकाले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो युट्युब च्यानलमा नै तपाईँले गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट युट्युबर्सहरूले पनि यसरी नै युज गर्ने गरिन्छ सो हामीले यो भित्रकोलाई थिच्छौँ र एउटा ब्याकग्राउन्ड यसरी तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईँले गेमिङ लाइफ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने टेम्प्लेट यसरी युज गर्नु भएर एउटा सर्टेन रेन्जभित्र चाहिँ तपाईँले यसरी हाल्नुहोस् डिफ्रेन्ट यसरी टेम्प्लेटहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ यहाँतिर फोटो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र डिफ्रेन्ट यहाँतिर गेमिङको नाम तपाईँको जस्तै कि मेरो नाम हो राजीव ख्याज हुने राजीव ख्याज भनेर हाल्न सक्छु मेरो के च्यानल हो त क्रिएटिभिटी च्यानल हो भने मैले यहाँतिर क्रिएटिभिटी च्यानल भनेर हाल्न सक्छु सो डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू जस्तै कि सब्सक्राइब भनेर नि हाल्न सक्छु र म यो चाहिँ डाउनलोड गर्छु अहिलेको लागि डाउनलोड गरिसकेपछि म यसमा हाल्छु र डाउनलोड भइसकेको छ सो हामीले युट्युबमा हाल्दाखेरि चाहिँ कसरी देखिन्छ है त त्यो चेन्ज गर्छौँ टेक्स्टमा जुन चाहिँ यो हालेको थियौँ र यसरी हाल्दाखेरि यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउनसक्छ सो तपाईँले यही रेन्ज जुन चाहिँ fifteen four six into four hundred twenty थ्रीमा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ सो यसको मेजरमेन्टको बारेमा पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु मैले अहिलेको लागि चाहिँ यही हालिदिन्छु डन गरेँ र डन गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँतिर पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको च्यानल आर्ट बोर्डमा चाहिँ तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ म रिफ्रेस गर्छु अहिले चाहिँ भएको छ सो राजीव ख्याजु भन्ने क्रिएटिभिटी च्यानल सो यो डेस्कटपमा चाहिँ यसरी देखिन्छ मोबाइलमा फेरि यो काटेर यसरी देखिन्छ राजीव ख्याचु भन्ने मलाई देखिन्छ सो तपाईँले चाहिँ यहाँतिर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ यही रेन्जभित्र चाहिँ हुने गरी चाहिँ कसरी मिलाउने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँतिर एड पेज गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँबाट स्क्वायर भनेर लिनुहोस् स्क्वायर भनेर लिँदाखेरि यस्तो आउँछ सो तलतिर चाहिँ विथ र हाइट दिएको छ सो हामीले ठ्याक्कै यो हुने गरी जुन चाहिँ fifteen four six into four hundred twenty three हामीले त्यो हाल्छौँ फोर सिक्स अलमोस्ट यति छ सो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँतिर हाल्छौँ सेन्टरमा र अर्को चाहिँ हामीले फोर हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्रीसम्म चाहिँ हाल्न सक्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ म यति हालिदिन्छु र यो एरियाभित्र चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हालिदिन्छु जस्तै कि म यो ब्याकग्राउन्ड हालिदिन्छु र यो एरियाभित्र चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है सो जस्तो कि मैले लोगो भनेर हालेँ र यस्तो लोगो आएको छ तपाईँले यहाँतिर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ फेसबुक आइडी के के छ फेसबुकको लोगो तपाईँले यहाँतिर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले यहाँतिर हालिदिन्छु फेसबुक यहाँतिर इन्स्टाग्राम भनेर हालिदिन्छु इन्स्टाग्राम भनेर हालिसकेपछि यहाँतिर हामीले युट्युब चाहिँ यसरी हालिदिन्छौँ अथवा ट्विटर पनि हाल्न सक्छौँ सो तपाईँले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू यहाँबाट यसरी चुज गरेर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म बोल्ड गरिदिन्छु राजीव ख्याजु भनेर लेखिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ यहाँतिर हाल्छु ब्याकग्राउन्डमै हामीले एकदम राम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि म यो चुज गर्छु त्यो पनि भएन यो हल्का भएको छ यहाँबाट तपाईँले टेक्स्टमा गएर एड सब हेडिङ जस्तो कि गेट एल ATE is e the latest tech videos भनेर हाल्न सक्छु यसलाई चाहिँ म स्मल गरिदिन्छु र यहाँबाट म लिटल टेक्स यसमा चाहिँ म सब्सक्राइब भनेर हालिदिन्छु यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म यहाँतिर हालिदिन्छु हामीलाई यो खासै चाहिने चाहिँ होइन सो म युट्युबको साथ चाहिँ म यहाँबाट एलिमेन्टमा चाहिँ ट्विटर भनेर हालिदिन्छु अब चाहिँ हाम्रो डिजाइन भइसक्यो हामीले चाहिँ अब यसलाई डाउनलोड गर्छौँ सो मेरो सिम्पल डिजाइन छ यो गर्ने बित्तिकै यसरी डाउनलोड भएको छ र हामीले युट्युब च्यानलमा जान्छौँ कस्टमाइज गर्छौँ र यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्छौँ योमा सो ठ्याक्कै यो एरियाभित्र चाहिँ यसरी बसेको छ तपाईँले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र पब्लिस गर्नुहोस् सो यो चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राजु ख्याजु क्लियरली आइरहेछ get latest tech video subscribe so यहाँ माथितिर अलिकति स्पेसिङ मिलाएको छ नि तर केही फरक पर्दैन र यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो आएको छ सो तपाईँले यसरी चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि च्यानल आर्ट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डिजाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye